Pues nuestra lucha ha sido en defensa de nuestra madre tierra porque el gobierno federal, estatal, han querido, o sea, han despojado una parte de nuestras tierras por, para sus, para sus eh, proyectos ecoturísticos, más que nada para las empresas transnacionales y, y ha estado constantemente comprando conciencia para la supercarretera de San Cristóbal a Palenque, Chiapas pues eh, el gobierno más que nada han, estado muy cerca de, las autoridades oficialistas por los intereses que ya mencioné, eh, el ecoturismo que quieren construir, hoteles, este, campos de golf y más, y la supercarretera, y el procede que quieren este, hacer allá en el ejido, que no lo han podido por la resistencia de nuestros compañeros EZLN y como adherentes a la sexta y como pueblos eh, creyentes que, que hay algunos que han estado en peregrinación en contra de todo esto. Primero, eh, pues nuestro compañero, este, o sea, finado Juan Vázquez Guzmán, que fue asesinado el año pasado, pues el gobierno está claro, el gobierno federal, el gobierno estatal, municipal y tanto las autoridades oficialistas están claros quiénes fueron los responsables. Porque a unos, a unos meses antes del asesinato fue, fue amenazado por el excomisariado Francisco Guzmán Jiménez. Pues para nosotros no vamos a darle mucha vuelta, sino que ellos fueron los que mandaron a matar. igualmente a nuestro compañero Juan Carlos Gómez Silvano, eh, hasta, pues hasta hoy en día hay dos detenidos que están en Amate, que uno es policía municipal y el otro es pues es cuñado de él, eh, pues hasta ahora están, están recluidos en el amate y hay, hay cinco más que pues se huyeron, no se ha podido dar con, ellos. Pues con las tierras recuperadas nosotros este, pensamos, eh, bueno, como adherencia a la sexta, pensamos este, caminar autónomamente. Nosotros no queremos a, los megaproyectos o a los ecoturismos, a la supercarretera y demás y este y caminar con el pueblo caminar caminar con, con, los pueblos que son indígenas que nosotros o sea hay varios de los ejidatarios que que, son iguales que nosotros, pero son manejados del gobierno. Les han metido malas ideas de estar enfrentándonos como, como indígenas. Ese es el caminar que tenemos este, y nosotros no, es, no estamos por intereses económicos, simplemente nosotros estamos en contra del despojo que ha hecho el, el gobierno federal tanto con la CONAM, que se ha alterado las coordenadas del decreto de 1980, porque eh, el decreto que tenemos, tenemos un plano de, de, qué tanto es, son como 600 hectáreas que ha invadido del territorio de San Sebastián, que no, que no es así, pues tenemos un plano definitivo donde marca legalmente que, que, ese, que, ese, que esas, que esas coordenadas alteradas, o sea, ya no es así no es como está en el plano definitivo. Así es que es, es ilegal la construcción de, un consultorio supuesto, consultorio médico supuesto, centro de, centro de respuesta y no sé qué más. O sea, son ilegales, no tiene consentimiento del pueblo, no tiene consentimiento de los tres centros de población del Elegido San Sebastián. Lo que solicitamos, bueno, nosotros como comisionados, este, al festival, pues eh, solicitamos la solidaridad de otros compañeros de otras organizaciones y a los, a los centros de derechos humanos nacional e internacional que, que estén al pendiente de cualquier violaciones de derechos humanos de los compañeros y compañeras que están resguardando hoy allá este, nuestras tierras de Ejido San Sebastián Bachacón.